ओए ओए ओए ओए आज हो गया है एक और दिन और मैंने शूट ही नहीं करा बहुत जोर से बारिश हुई थी इसलिए आज हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी साइकिलिंग यस गर्ल्स थोड़ी सी एक्सरसाइज और तो चलिए करते हैं सब हेलो फ्रेंड्स मैंने अभी अपनी वीडियो एडिट कर रहा है अपने प्रो स्किल्स दिखा रहा है क्या कर रहे हैं मनन अपनी pro skill pro editing skills कर रही हैं चल बता कौन सा ऐसा जानवर है जो ज्यादातर दो टांग मनन अपने प्रो स्किल्स दिखा रहा है वीडियो को एडिट करने में हमारे को 10 मिनट की वीडियो एडिट करने में तीन चार घंटे लग जाते हैं तो आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक किया करो तो अभी मनन बना रहा है आलू की टिक्कियाँ जब बर्गर में बनाते हैं ना उसमें वही बनाओ मेरे को सिखा दे इसके लिए क्या क्या करना होगा हमको उसके लिए ना आपको एक सिर चाहिए होगा और एक हथौड़ा चाहिए फिर उसके बाद आपको हथौड़े को अपने सिर में मारना होगा बस आपके सिर का बन जाएगा वो सीधा पहले मनन लिए हैं आलू उसको मनन ने किया मैश ऐसे और उसके बाद क्या करेगा मन थोड़ा नमक डालना होगा थोड़ी मिर्च डालनी होगी थोड़ा प्याज डालना होगा थोड़ा अदरक डालना होगा थोड़ी चाय पत्ती डालनी होगी चाय पत्ती भी डालनी होगी क्या years later. कहाँ अभी तो मैं इसे अभी ऐसे राउंड राउंड कर रहा हूँ और कुछ तवे पे रखे हैं पकने के लिए ये बन चुका है निकल नहीं रहा है तो भी ये ऐसे इतने अच्छे बन चुके हैं कोई ऐसे कईयों के कईयों के बारे में अगर मैं ना बोलूँ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा पर ये देखो फिर भी कैसे बने हैं आप घर पर बना सकते हो बहुत ईजी है बहुत आसान है बड़ा मज़ा आया इसके अंदर सूजी भी डाली है तो गायों अभी मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज उसका नाम है ये जिसका मुझे नाम भी नहीं पता इसका नाम क्या था सेवन एट नाइन टेन एक सेट कंप्लीट गाइस अगर आपको अच्छा लगा ये ब्लॉग तो फॉलो करो तेरे नाम लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही तब तक के लिए बू प्लस